香港有的非政府组织真系好揾骑呢噶，做劳工又有，新移民又有，就连神经病、人妖啦、屎忽鬼都有，真系乜都都有。阿爷就认为全部都系果的无风起浪，专门搞搞震，唯恐天下不乱的社会工作者搞出嚟的大头佛。 大家最好咪揾彩嗰班搞屎棍，等佢哋自生自灭。先讲劳工，成日都话老板俾得人工少，人工少你可以跳槽加码，又冇料又要压压闸，又话老板炒人。我想问你揾到第份优差，有冇权炒你老板先？如果有公平对等原则下。 老板点解唔炒得你先？所以阿爷最近憎姓李、姓梁、姓刘、姓何，果四条粉肠专门救坏晒的工人。连兵学蛋，成人想同老板分身家，就算人哋潮州老利先生赚到大把银子，关你班蛋散蛋字，人家做生意就等于攞银子去赌。 赢到系人哋好嘢，关你班他街蛋字。如果老板食到他街，你班蛋散系咪攞埋份棺材木嚟贴翻俾老板啊？第二条七班大陆呢新移民，虽然阿爷都系响省城死嚟香港，不过绝对要拉呢班饮共产党毒奶水大的人渣，割席划清界线。 阿爷响中华民国三十八年着草落嚟香港，一住就成六十几年。香港一直都系个冇染鸡笼，阿猫阿狗都可以嚟。中华民国三十九年，美国佬入侵朝鲜，大批北朝鲜人经铁路走烂嚟尖沙咀果头。战前最有水头果的国家，搞独立搞到变穷。 好似原本系柬埔寨王菲个香港挨曼纽玉，蛋 Deborah 好女嫁两镬都系做阔泰国个缅甸梅玲玲珠，菲律宾一班音乐人，二十世纪七十年代泰国成日政变，泰妹嚟香港，no 工厂，泰仔嚟煮咖喱，佢哋都系冇水之人。 香港人就从来都冇歧视过泰国人，事关人哋生活低调，冇四围搞呢搞路，自食其力。我哋凭乜春可以睇小佢哋先？相对依家嚟个班蝗虫，家基搵香港老亲都未止，仲要叫晒乡下班衰嘢齐齐落嚟搞搞工，正一时坑三姑第三单。 果的烧怀脑，明明系窿中应该捉晒入毒气，室人道毁灭家啦！班搞屎棍社工就揾个好食懒飞，由细到行将入目都中意揾人老亲的蝗虫卵。嗰条唔死冇卵用的安娜做副主席，话自己打工成日俾老板克扣人工，其实呢条死八婆食嘢唔做嘢，做嘢打烂嘢。 又中意偷鸡摸狗，乱放流料影响工作进度，俾人捉到应就默言不语，扮晒个楚楚可怜样，真系上海麦片明星黄汉麟都冇呢条八婆安那咁好气啊！试问边个老板顶得佢顺？嗰只八婆安那依家仲威到响立法会啦，嗰只共匪河蟹讲数。 话要佢规定政府拉的大公司要留翻一定数目，的位俾佢哋嗰班烧怀佬。阿爷话使唔使预留个廉政专员为俾呢？条八婆安乸，等佢同汤显明练过，睇边个刮得多的文斯文高压。第四单嗰班人妖屎忽鬼，阿爷真系无话可说。 只系想拉香港市民讲，就算你想帮翻屎忽鬼，香港除咗乌烟瘴气的五颜六色之外，仲有间由十大杰出青年杜志聪先生搞的自行基金会，拉无国界医生，都系我句啦，留翻的银子俾的管理完善的非政府组织啦。